काय करोगे फिर लुगाई को मार तो लुगाई चारी छे अरे काय करोगे फिर लुगाई को मार तो लुगाई चारी छे क्यों तो आरोज मन तो कतरो उसको आरोज मन तो गोसा कशा दे जमीन पर गोसा कशा दे देती मार तो लुगाई लाओ मार तो लुगाई लाओ ते सबने परेशान हो गया मार तो टेंशन